Чи можливо це взагалі Діма? От перший раз за людиною їде, чи може вона обійтись без посередників? В якому разі вона може це ну, Звісно, що можна обійтися без посередників, можна їхати е, автобусом самостійно, е, або можна їхати потягом. Це буде дешевше. До речі, класна штука ще добавлю. Е, Бла-бла-кар. щоб ви знали, ну є такий сайт Бла-бла-кар, якщо хто не знає. На ньому, до речі, дуже багато поїздок зараз із України в саму Польщу, там, в Варшаву, в Познань, в Вроцлав, куди ще, куди завгодно. А з України вони їдуть. Багато поляків їде, багато українців їдуть на польських номерах в Польщу. Тобто на сайті Блаблакар ви по-любому знайдете собі, можете забронювати собі поїздку, ну, вибрати місце. І в принципі це буде навіть ну, дешевше. комфортніше. І, і можливо навіть швидше. Буде. Може і швидше, але теж є нюанси. Якщо ви е, дійсно їдете, вже вас там чекають, десь треба вписатись по конкретно по якомусь часу, то мабуть не треба ризикувати, бо Блокар все-таки це більше фанова поїздка. Це так, чисто як туризм. От. А ще можна навіть літаком полетіти, не дуже добре насправді. Зараз є дешеві алюмінії. Окей, до наступних е, зустрічей.